Σποντιοτubers και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στην πλατεία Τσιρογιάννη και ήρθαμε για να σας πούμε πρωτοχρονιάτικες σπονδιακές ευχές. Κάλαντα καλή χρονία, λαχάτε η ανεχετία, δηλαδή κάλαντα και καλή χρονιά, μακάρι να χαθεί η φτώσα και η ανέχεια. Κάλαντα και νέος χρόνος, να ανοίγει ο καλός ο δρόμος. Κάλαντα χρονία, χαρά, γέλια και δουλεία. Κάλαντα και νέο έτος, ευτυχία όλτσο φέτος και η καλύτερη ευχή θεωρώ των πονδίων για τη νέα χρονιά είναι κάλαντα και καλός χρόνος των λονών να χάθει ο πόνος. Καλή χρονιά!